Tamam top oynayacaksın. Hadi bakalım ilk önce onları düzelt. Aa. Bir tane mi kaldı Kuzey? Bakalım. Bir saniye. Aynen. Gol yaptım. Gol ye. Aa ne? Şey Lazım. Tamam basketbol topuyla. tamam. Hazır mısın? Hadi. At. Yine yapamadım. Ne yaptın? Devirdim. Hepsini devirdin ha? Aa, aa. Herkes nereden